Droši vien katrs no mums ir veicis kādu augsto zvanu, vai vismaz ir saņēmis. Lūdzu, noskaties šo lomu spēli, man interesē tavs viedoklis. Labdien! Šeit jums zina Toms no SIA pārdevējs. Jā, lūdzu. Es atradu jūsu uzņēmumu internetā. Man liekas, jums varētu interesēt mūsu jaunais inovatīvais papīrs priekš ofisa vajadzībām. Paldies, mums nebūs aktuāli jau sadarbojamies ar citu papīru piegādātāju. Mūsu papīrs ir ļoti inovatīvs un ekoloģisks. Jums noteikti patiks, ka mūsu papīram ir desmit gadu garantija. Tas nepaliek dzeltens. Sazinamies Zoomā. Es jums pastāstīšu par visām mūsu papīra iespējām. Atsūtiet lūdzu e-pastu ar vairāk info. Uz kādu e-pastu man nosūtīt mūsu piedāvājumu? Infot klients.lv Paldies! Uz sadarbību! Es jums uzzvanīšu pēc tam. Visu labu! šo augsto zvanu var noteikti padarīt labāku. Kāds būtu tavs ieteikums, kā uzlabot šo zvanu?